типа здесь нельзя штуковать. Вот, не стирают. На нее тут нормально Что нормально? Нормально. Здравствуйте. А вы сейчас заехали на тротуар. И... Я фиксирую ваше, ваше административное правонарушение, то, что вы заехали на тротуар. Пункт правил 9.9. Для сотрудников ГИБДД, чтобы вам пришел штраф, в конце концов, чтобы вы поняли, что такое тротуар и а что такое проезжая часть. Хорошо, а еще пришлите, пожалуйста, жалобу э, в ГАИ о выделении парковки. А давайте вы сами напишите, как водитель, хорошо? А ну, вы же фиксируете я пишу, я, я, я стоп, я сейчас, я сейчас отстаиваю права пешехода, а не водителя. Ну, я как пешеход имею право это. А вы как э, владелец автомобиля, вы имеете право ездить по, по тротуару? А вы сейчас на каких правах? На правах пешехода. сам магазин хотите да. заехать? Прям в сам магазин на, на автомобиле, да? Нет. Только, на, только по проезжей части, соответственно, где разрешена парковка. Где? А где знак парковки? А где запрещающий знак? А у нас на тротуаре ставятся запрещающие знаки? С каких пор они ставятся у нас? Так вас никто не выселяет. Значит, нарушаете, да? Пункт правил 9.9. Вас вот, вот этот замечательный пешеходный переход не смущает вас? А какая разница, он куда ведет? На тротуар, правильно? Где у нас остановка все время располагается? Где? На, на тротуаре, правильно? Не на проезжей части. Только дай знать, где ты находишься. А какая Вы ко мне в гости хотите приехать? Или на день рождения ко мне прийти? Я в России живу. Дальше вы не проедете, только назад. Ну, придет вам штраф. И все. Замечательный такой. Отправлю эту фотографию ГИБДД, да и все. И видео еще отправлю. тебе заняться нечем, а? Взрослый Уже выходной день, да, нечем. Взрослый мужик, блядь. Ну, он взрослый тоже мужик. Вы покиньте тротуар-то. Вроде не ребенок, не 15 лет. Осторожно, Даня. Вспомните уже, в конце концов, правил пункт 9.9. Откройте книжку, перечитайте. Ума хоть мой, может, наберете. А правда, зачем? пускаем, Владимир Так вот, вы же нашли парковочное место. И пешочком прошлись. Для здоровья полезно, правильно? Вот даже говорить нечего, потому что для здоровья полезно. А? А основатель На тротуар заехать желаете? А? На тротуар желаете заехать? Почему это проезжая часть? А не Где проезжая часть? Остановка на проезжей части, по-вашему? А где-то ее по-твоему стоят. Нарушают! Не матерись! А что ты снимаешь то грамотно? Нифига правила не знаешь, 9-9 поучи, водитель! Водитель, я тебя понял. Тротуар 9-9. Грузовым разрешается, Спецслужба, Ты спецслужба. Чуть-чуть. ГИБДД вызваны нарушители. Это тротуар, пункт правил 9.9. Видите, остановка. Ну, обычно но ну, здесь нету стоянки, понимаете? Ну как хотите. Так, номер... Номер Е716АО. Вы зачем материтесь, мадам? Вам объяснили, что вы нарушаете. вот здесь, видите, остановка где? На тротуаре или на улице? Это вам дает право ездить по тротуару? Где тротуар? Вот здесь тротуар, пешеходы где ходят? Вот это тоже тротуар? Естественно, вот тротуар. естественно. Покажите мне документы, что это тротуар. Правила учить документы надо. Документы покажите, Правила. что это Правила. Правила. Лучше правила откройте. Пункт 9.9. Учи правила. Опа. ДТП. Вы заднюю передачу включите, а на вторую включайте заднюю передачу. ходим по тротуару с ребенком. Смотрите, у нас остановка где расположена? На тротуаре? Но это не зона парковки магазина. На парковке знак обычно П ставится в синем квадратике. Вы его здесь Но, видите где-нибудь? где Нет, его нету. Нет? В том-то и дело. Вот там, где у перекрестка, там сделана парковка. Такое же место было. А здесь не сделала парковку никто. Это замечательно, если машин не будет. Отлично! Вы уже на человека наехали. Что? Что за движение? Как называется? Пешеходы. Снимать меня только не надо. Я Пеш... не водитель. Хорошо. Вы сами подходите, начинаете разговаривать. Вы же в диалог вступили. А что ты надулся-то вот так, ёб... Что ты подходишь ко мне? Вы поговорить хотели? Давайте поговорим. Я спрашиваю, что за движение? Вы кричите. Камера опусти вниз. Вы говорить хотите или указывать будете? Если хотите поговорить, я открыт Ты вообще диалогу. нет, просто я спрашиваю, что за у вас актив? Я, я пытаюсь вам рассказать, вы говорите, убери камеру, я на первый вопрос не так, а не меня ответил. снимать? Ну вы в диалог со мной вступили, может сейчас драться будете, вы агрессивно разговариваете. Может Мы быть. можем спокойно поговорить? Если он нас раздражает, давайте отойдем, я с вами поговорю без него. Просто смотри, сколько машин стоит. Хорошо, смотрите, видите, что? остановка где стоит? На тротуаре? Или что это? Вот остановка, она стоит в поле или на тротуаре? Почему на тротуаре? Тут всю жизнь парковались люди. Подъезжали к магазинам, выносили сумки. Хорошо, вы водитель вообще? Да, я водитель. Знаете, я потому живу здесь и сюда подъезжаю. Вы знаете, что тоже есть паркую. такой пункт правил У вас сегодня только акция. Акция ну, мы, на сегодня. Мы же работаем, мы же не можем каждый день этим заниматься. Да вы, вы ерундой живете, занимаетесь. Но это ваше мнение. Вы, вы лучше бы стояли на пешеходных так. переходах и бабок и всяких детей бы держали Ну, если вы считаете, что надо и... этим делать, занимайтесь этим. Вы же выбираете, чем вам заниматься в ваше свободное Нет, время. Нет, так вы ерундой Мы... занимаетесь. Так это вы считаете. Вы тогда эвакуатор вызываете. Вызвали, все, все. ждем ГИБДД, вызвали. А, и сейчас все полчаса. приедут. Да вас ГИБДД пошлет, понимаешь, ну, далеко ну, и надолго. Ну, значит, это наша проблема будет. А да, то, что, это а не то, что это тротуар... Вы просто создаете тут вообще ненужную вещь, ну, которая никому не нужна. Вы не хотите разговаривать. Вы просто гнете свою, долбите, долбите, не даете мне даже сказать. Вы не, вы не знаете пункт правил 9. Причем? 9. ну, при том, там определение есть тротуара, как он отделяется, как он выглядит. Вот вы были у перекрестка, который вот рядом. Вот ровно 100 метров. Там точно такая же площадь когда-то была, как вы местные жители должны знать. Там сделали стоянку и отделили тротуар. И теперь там спокойно автомобилисты стоят. Проехали на человека, поэтому я ГИБДД вызвали. На Человека. я записал. Не Нет, подождите, давайте мы по одному давайте, Секунду, сейчас приедем, вот будем разбираться. Скажете. Муж сейчас приедет, и будем разбираться. А вы не знаете правила дорожного движения? Вы Я знаю правила дорожного движения. Покажите мне, что здесь тротуар. тротуар По документам покажи мне, что Смотрите, здесь тротуар. Нет, у нас автобусная остановка, она где? И что? И ну, что? Ну, автобусная остановка, ну там, где люди Блять, ходят. она где угодно может находиться, нет, эта автобусная нет, остановка. она находится исключительно Она даже на находится, даже, знаешь, я что скажу, она находится даже посреди дороги иногда бывает. Когда нет, едешь в школу, да, может быть, понимаешь? посреди дороги. Ну, или что? Ну, для безопасности она всегда находится на тротуаре. Какой Я смысл стоять автобусное остановке? Да вызвали, ждем, что поделать -то? Давайте ждем. Это ж не ГБР, оно мгновенно не приезжает. Сейчас приедет муж и будем разбираться. Хорошо, хорошо. За то, что вы, блин, настолько вот просто я не могу. Людям не могли даже дать проехать. Слушай, странное дело, вы матом громко кричите, а слово да. придурки говорите шепотом. Нет. Я могу еще раз повторить. Движение по тротуару запрещено смысла от того, что... Потому что, блин, вы видите, тут даже людям негде парковаться. Где у нас ну, строятся я парковки сам, или я что? сам водитель. Так, я а сам понимаю водитель? то, что нету парковочных нужно искать. Так, номер М573УА. Поехали со мной. Поехали, ты мне покажешь. Поехали, ты со мной покажешь. Сейчас я вам еще буду показывать. Нет, ну, блядь, ну ты же говоришь соседи, до хрена? Где? Я говорю. Я, просто, видишь, не успеваю, там и тут контент. Серьезно, сейчас приедет. Правда ваш. Сейчас приедет моя жена и Давайте, давайте, сейчас будем разбираться. ГИБДД давайте, давайте я свое ГИБДД вызову сейчас. У нас есть какое-то ну, свое? Да. Сейчас приедет еще один ГИБДД. Миш, подойди, а. Я думал, ты скажешь, чтобы не заезжал больше. Какой смысл их на тротуаре держать? Ну, понятно. Зачем ты меня слепишь? -то? Может, у тебя газовый баллончик еще есть? Конечно. Газовым баллончиком? Конечно. Не тяните руки. Вы руки не тяните, разговаривайте. Все хорошо будет. Все. Я, я спрашиваю, я на каком основании, я пешеход. на каком основании вы снимали Снимаю. Конституция меня? позволяет. С чего вдруг? 29 а пункт. Хорошо, 4. А на каком основании меня слепите? Я вас не слеплю. Может, ну, у вас пистолет еще в кармане? Ну, у вас может быть еще и презерватив в кармане, что? Ну, выбирайте что? речь, когда разговариваете. Речь, что я сказал такого? Разговаривайте Что угодно может быть в кармане у человека. Почему, еще раз спрашиваю, почему вы меня слепили своим фонарем? Раз. Почему вы снимали, на основании чего вы снимали? На основании мою, мою Конституции, 29 статья, ну, пункт 4. вы такой? Ну, откройте сначала, вы а подавайте. Ну, кто вы такой? Пешеход. Пешеход? Пешеход. Ну, так идите. Чего вы здесь стоите, всех снимаете? Так это мое дело, ходить или снимать. Просто с таких, как вы, суета какая-то в городе, блин. Кто-то решил, что он правозащитник. У вас что? ни документов нет, ничего нет, ни образования, А вы кто такой, чтобы документы проверять? А кто вы такой, чтобы меня снимать на камеру? Пешеход. Чего ты включил сейчас, скажи мне? Снимает наш диалог. Потому что вы уже ручки ко мне тянули. Я не ручки тянул. Ручки а что? тянул. Я не тянул фонарик, который у меня слепил глаза. Хотел убрать. Так попросите. Так а зачем? а зачем ты мне слепил глаза-то, скажи? А зачем вы вот в молнии? Я же не тяну на вас э, руки молнию расстегнуть. Вы, ты мне глаза слепил, ты меня зрение хотел испортить. Это вот твое Вы сами к нам подошли. Ну подайте заявление. Зачем ты мне слепил? Подайте заявление. Я не убегаю. Вызовите полицию, подайте заявление, что я вас слепил. Если я в отношении вас произвел противоправные действия, я должен понести наказание? Вызовите ну, ППС. Вы что, ну, все такие умные, что ли, вот соберетесь? Покажи мне документы. Вы кто, чтобы я вам документы показал? А, а ты кто такой, чтобы мне, мне слепить глаза? Я вас не слепил. Слепил. Ну вы врете. Я сейчас пойду, блин, скажу, что мне тут Хорошо, шел то бородатый скажите. товарищ, блин, ослепил. А мы скажем. Я сейчас... а? а мы скажем, что вы слепили нас. Ну так и Чем? будем. Фонарем. Фарами. Ты же на камеру фарами. снимался. Вы на тротуар ехали с зажженными фарами. Слепили. И слепили меня фонарями своими. Давай по одному будем разговаривать. Вы что хотите сказать? Что вы хотите сказать. Ладно, давайте на этом Хорошо, сойдемся. давайте нормально поговорим. Да. Вы перекресток вот там видели? Вы местный житель? Давно живете? Местный, да. Вот там наверняка была когда-то точно такая же, точно площадь, так, ну, чтобы вам было комфортнее. Э, площадь была. А сейчас там сделана парковка и отгорожен тротуар, так? Mm. А здесь этого не сделано. Поэтому... Вы хотите сказать, что вот это вся площадь, она для... Она тротуар. ну, она я понимаю, что логично а кажется, что, что слишком это самое. Широкую... Ну, как это ерунда, а что похоже? Слепят камерами, блин, что-то снимают, непонятно. Кто вам сказал, что здесь нельзя парковаться? правила дорожного это, движения. Это они сами что-то придумали, документов не показывают. А кто? Кем Кто вы являетесь? непонятно. Может, вы бандиты какие-нибудь? Кем вы являетесь? Покажите ну, ваши как понять, кем полномочия. я Ну, я такой же гражданин, это как вы, если вас это интересует. Это территория магазина. Здесь это, нет, начнем с того, что это территория государства. Территория магазина находится снимать. Да, ребят, ну сейчас вот так, смотрите, кто-то хочет подъехать там с детьми, кажется, инвалида, например. Подъехать Давайте вызывайте ГИБДД, раз вы не снижаете. Ну, чего творите-то? Вот объясните. Свои права я защищаю да, тем, что я не пускаю автомобиль на тротуар, и все. А на тротуар что... они не заезжают, они едут на парковку. Нет, я не говорю про те автомобили, которые туда во двор а, заезжают. Я, я, я решила, что сюда. вы здесь пытаетесь отстоять место на парковке. А, нет, нет, нет, мы автомобили все. сюда на тротуар не пускаем. Ясно. Парковка нам вообще не интересна. Вот если люди паркуются там, где можно, в принципе, встать, то какой смысл мне делать замечание? Они никакие правила дорожного движения не нарушают. Здесь есть тоже спорный вопрос. Тут есть въезд это же въезд, это же не пешеходный трафик. Это не въезд, это для маломобильных это... граждан. Нет, для маломобильных. Для мам с колясками. Не знаю. Но смотрите, вот вам было бы удобнее коляску все просто исключительно по гладкой дороге привезти? Ну, или ну, 112 скорее. Под колеса ты еще прям лезешь. Я не лезу, я отойти пытался, вырванули отойти он пытался. Опять пиаритесь, надоели уже. Ну да, Вас блин, пиарит. как вы надоели уже ездить по тротуарам, ну честно. Сделать? Нет, не то, что... Нет, не блин, надо делать. Человеком просто надо оставаться. Даже отстаивая права человека, при этом надо оставаться человеком. Вот и все. А Они принципиально, блядь, э, занимать принципиальную позицию. Люди, я вас понимаю, но как вы скажете, что ну я гандон, блядь, конченый, поэтому буду вот так. Что вы делаете? Под машину бросаете. Слышь, уйди с дороги. Уйди с дороги. Все. Приезжайте. Что, не трогайте меня. Я тебя не трогаю. Я, сейчас... я тебя не трогаю. Я захотел, тут и встал, понял? Ну, стой. Ты захотела, я встал. Вот и я захотел тут встать. Бежим. хватает, они решили ну, да, типа, денег не хватает нельзя э, Понимаете, всю жизнь... Знак покажите. Какой? Что вы здесь можете стоять какой, блядь? Не снимай меня. Снимай девочек. Снимай, не снимай меня, сказал. Снимай девочек. Еще раз тебе говорю, не снимай а меня. А я фиксирую. Еще раз тебе говорю, не снимай меня. Да мне пофигу. Господа, Слышишь, или... что делаешь? Ты что, охренел, что ли? Тихо. Так, ребят. Артем, Куда вот сюда? Шнур сюда дал что, дураки? Вы что, дураки? Вы что, дураки? Девушка, девушка, тебя зовут перцем, уйди отсюда. Вы что, дураки? Сейчас шнур отдаст. Я сейчас позвоню кому-то. Да шнур отдаст. Какой шнур? Мой я шнур. тебе сейчас верну твой шнур. Вот и верни его. Это... Я вызываю. Вызывай. Вызывайте ментов. Фотографии. Вот это придурочная. нахуй шнур, блядь, который у тебя в руках. Артем. Какой? Слушай, я сейчас заявлю машину. Я сейчас серьезно говорю. Я сейчас позвоню, будем разбираться. Шнур пускай даст мне. Возьми у своего так, дебила все, шнур. короче. Звоним. Шнур отдай. Так, мы звоним в полицию. Шнур сюда. Все, не трогай. Шнур. Мое имущество сюда отдай. Лежи, не оплачешь, отдам. Что а я тебя отойди, блядь, от меня, понял? сейчас тебя еще перцем зальют. Ты мало, что ли, а? Еще хочешь? Послушай, я тебе говорю. Шнур лучше сюда, бегом. Лучше не надо. Бегом, шнур. Лучше не надо. Бегом сюда, я шнур мне. Артем, отдай мне этот шнур. Все. Пока да. еще перцем не залил. Захищение чужого имущества. Слушай, Слушаю. Я видела, как ты на него нападал. Да? Ты да. мне прям я напал на меня. Ничего, что так-то, да? Я свидетельница. Да. Чихал я на твое свидетельство, Слушай, не знаешь куда. Спокойно. спокойно. Шнур мой сюда, бегу. Нет. Артем, отдай шнур. Нет. Артем, отдай Нет. этот шнур. Так, я... Отойди, блин, от меня. Я вызвала полицию, скорую, сейчас Все. приедет сюда. Отойди. шнур, Я попросил его не снимать, Снимаю девочек на трассе. А ты не девочка, мужчина. Слушай, Слушаю. Ты мужчина, который с газовым баллончиком? Слышь, ты упырь, блядь, а? Что ты? Я тебе говорю. Что ты? ты Что ты говоришь? это. ты поплатишься за это. Это вы просто дебилы. Серьезно вам говорю. Я тебе тоже серьезно это говорю. Это огромная просьба. Я подам заяву, ребят. Подавай. Я серьезно вам говорю. Ответная, ты думаешь, материал, ты думаешь, не заснято, как он напал на меня? Все заснято, как ты ему пшикнул. Ты думаешь, не заснято? как ты ему пшикнул все. Если он мужик, то он признается в этом. Если ты мужик, мы с тобой один на один выйдем. Ой, это один на один выйдет он. А ты только, блядь, с камерой можешь бегать. Конечно, они только Тебе такие. завидно? Они очень смелые только в интернете, Тебе завидно? блогеры. Прям в глаз мне в лицо. Я не пойду. Нет, мы ну дадим сейчас. Вы насчет тротуара? Конечно. Конечно? Вот там входите, крутого дома. Я со спецтранса, я работаю в спецтрансе. Я убираю этот тротуар ну. на тракторе зимой. Ну. Везде проходное здесь. Ну. Здесь вычищают. А вот там мне не проехать никогда он не вычищается, никакую зиму. Вот там вот и наклеиваете машину, А я вам объясняю. Потому что я здесь проезжаю а чищу. Я спокойно говорю пока. Спокойно я сейчас говорю. Ну и все. А ты повышаешь вот голову. Вот фотографируйте стоишь. и все это делайте, накрывайте. Ну, сфотографируй хотя бы ты-то, сфотографируй, прояви инициативу гражданскую. Это уже бесполезно фотографировать. Ну, конечно, с такими бесполезными людьми, да, конечно, бесполезно будет. Вот и пройдите еще по дворам. Пошли с дворы. Притом, Причем? потому что она оставлена газели, и тоже людям жалкодора не кричишь? прочистить. Что ты кричишь? Я такой же тоже. Хватит. Что ты кричишь? Что ты кричишь? Я это смотрел на эту блевотину. Что ты кричишь? -то? Давайте уходить, пока прокуратуру не вызовет. Страшно. Прокуратуру он выживет. Скажите, пожалуйста, вы местный житель? Местный. Вам вот эти машины с ребенком мешают здесь Мешаю. проходить? Спасибо. О, вон она разгвардия, вон она. А, вон она А. Здравствуйте. Ну, не знаю. Да. Thank you. Он провод-то вернул? Да. Ага, все лицо горит. Вот, вот он, да, вот этот товарищ. Вот как раз. Грейдер, да? Теперь только не торопись, пусть она нагородит потом, чтобы побольше ответственности было. вы сограждане, что вы происходит. Мне нужно знать, кто вы. Доказательства. Пусть заявление сначала напишет, да, да, заявление чтобы потом можно напишет. было привлекать. Не, мне ну, кажется, вот ну, свидетели, они уже когда пойдет А у меня просто есть свидетель, ну, у меня есть заявление о том, что она врет. И вот эта гражданка тоже врет, что я прыснул. Мы ну, предоставим, ну, как только получится заявление. Все непременно предоставим. Хорошо. Все как Все? по делу производства. Вот, будет Хорошо. основание, непременно предоставляем. Хорошо. Напишут заявление, Я на основании понял. этого заявления Все? предоставляем, да. но дальше уже привлекаем тех Я лиц, если понял. они заведомо ложно солгали. Хорошо. Неужели наша доблестная ДПС приехала спустя два часа? Ждем вас очень долго. Очень. Так объясните, определитесь, соответственно. Вот сейчас будем определяться. Где у нас, где у нас остановка сейчас а, располагается? Сейчас Где у нас остановка Зачем располагается? ПДД открываем, элемент дороги для пешеходов, отделенный бордюром от проезжей части. Да нет. Люблю бомбасты. Нет. Не... Да, да. То есть мы а все бордюр, на проезжей части бордюр, сейчас Господа, бордюром там, кстати, все определ... А, отделено. Давайте всех, давайте всех сейчас пешеходов привлечем за то, что они находятся на, на, на, на дороге. На проезжей части. На проезжей части. Давайте. Парковку. Где вы знак парковки увидели? должен быть знак. Вы серьезно сейчас? Сотрудники ГИБДД? Не, не, не ну, всегда знак должен быть. Позвольте, пожалуйста. Соберитесь. Только а то все люди на проезжей В данный момент сейчас речь не о тротуаре или о пешеходах. Чем? А о том, чем? что вы прыснули баллончиком. Так это полиция делает, Я прыснул. а ППС, они А, а мы полиция? Да, вы дорожная полиция. Вы, нет, нет у нас дорожной полиции. Да. Вот это поворот! А у нас просто есть полиция, согласен. ДПС, да, это не да, дорожник. А я видел, как на него совершил хулиганские действия, нападение. Вот тот мужчина, который отобрал у него а, провод, и плюс это все на Кого три камеры заснято. А? Кого доставить? Вот, который там. Если будет на это то основание. Будет основание доставить. Будет дальше. основание, по 286 ответит. Все просто. Видимо, вы некомпетентны. Вызывайте это, сюда ответственного. Хорошо? Он вам разъяснит, что такое тротуар. Раз вы, вы некомпетентны сотрудник. В смысле? Это ваша обязанность. Да вы что? Нахрена да вы такие нужны, если своего начальства не можете вызвать сюда? Конечно. Конечно. Моя обязанность? Конечно. А Нет, моя обязанность. Я, наверное, моя. служу в сотрудниках полиции. Я, наверное, служу в отделении вот, полиции. лейтенант, ну сними погоны, иди ты в пятерочку охраняй. Ну, иди ну, нафига ты пятерочку охраняй. А ты что ко мне натыкаешь-то, а? Ты а? мне тыкаешь? Потому что у меня есть право, а да, тебе министр запретил право, ага. а тебе министр запретил. Снял форму и пошел. Пойду. Незачем. Да, слабо. Слабо? Да. Хорошо. Ваша деятельность позорище, оценивается народом. стоит. Вот Они а я как гражданин полиции. считаю, что вы недостойны звания офицера полиции. Хорошо. Лично мое мнение, Личное, конечно. Субъективное мнение. Нет, я буду его выражать. Тоже. Почему? А что? что мне запрещает Запретите? это делать? Запретите мне выражать мою мысль. Даже в суде свое запретите мнение не может запретить. Суд выражает. Попробуйте запретить. И по 286 надоело служить, ну сидите тогда. Превышение Служите дома, наверное, родственникам. Жалобу на него примите, а не ко мне при вас обращался на «ты», письменно. Что пускай начальник отвечает, почему он... Ой, уважаемый начальник, себе. ко мне гражданин обратился на «ты». Прошу... Поэтому я ему от ответа обратился. <laughs> Жалобу примите на вашего напарника? Нет? За то, что превысил должностные полномочия сейчас. Занимался нравоучением. Нет, вот ну, если без знака, то ну, как начинают гонять, ну, это нажимает зона там и так далее и тому подобное. Там это просто на замену вот этой вот жилой зоны, которая знака было само препаровать. Да, а вот если смотреть э, домовая территория, ее вообще не